सीतामढ़ी वाला गोरी चटना है बड़ा चटना है बड़ा चट चट चट चट चटना है बड़ा सीतामढ़ी वाला गोरी चटना है बड़ा चटना है बड़ा म्यूजिक बाय मंटू मनीष सीतामढ़ी वाला गोरी चटना घटना बा कोइलक बड़ दुर्घटना बा कोइलक बड़ दुर्घटना बा सीतामढ़ी वाला गोरी घटना छोड़ी सारा कहावे राइफल देखा के बड़े रंगदारी सोनो डेरा बहावे चुम्मा ले ले बा धोके पाजा चोली के सारा कहावे Itamu